等一下啦，缓个十秒钟。我现在偶像包袱已经没了吧？汪汪汪汪汪！你笨牛？谁？妈妈妈妈！我看到了。啊！ <laughs> 听不懂。我长得像皮卡丘。皮卡丘。皮卡。 <laughs> 怎么了？很生气哦。Hello，大家好。啊！别看了，别看了，别看了，别扔！大家好，我叫刘冠佑，今年十八岁了。别看我刚成年，我已经学会了我的必杀技——十万伏特。一本正经胡说八道。